Eh, buongiorno, eh, oggi non sto bene. Eh, perché non sto bene fa male il naso. E eh, quando fa male il naso non lo so, boh. Vabbè, lascia stare. E adesso io dico... Um, scusa aspetta io io vado sola sul mercato e quando, quando sono andata sul mercato ho visto un prezzo cost, eh, come pastine costa 50 centesimi speriamo di sì ehm, quando ce l'ho io, quando io ho preso patatine e ho messa carrozza, quando mi ho messo car- carrozza, quando ho preso carrozza e ho comprato ehm, caramelle come gomma Eh, quando ho comprato la gomme, eh, ho guardato un po' il prezzo, eh, costa 2 euro centesimi, 2 centesimi giusto. Quando ho comprato 2 centesimi io ho, fi- ho finite. No, c'è, c'è, c'è, si chiama, aspetta, aspetta. Ehm eh, gomma. Ce l'ho. Dopo io mangio. Gomme, dopo. Dico verità, dopo. E adesso pulisco i tavoli, dopo faccio eh, shufuf, lavare i, i, i piatti, piatti lascio eh, con, qualcuno, mia mamma lascio e adesso mio fratello dorme quando lui sveglia dalle mangiare tè e eh, tè, tè pancari e questa conoscete il prezzo e, ehm, e questo chiudete questa pancari e adesso io voglio dire qualcosa un po' importante più, be- più bella un po' brutta. Eh, una volta sono sola, senza genitori, senza mio fratello, senza mia sorella. Quando sono andata sola sul, sul bosco c'è un serpente grande, grande, grande. Quando io ho visto che sono grande, di, di si chiama di una mm, come principessa quando lei, lei quando lei principessa è scappata io rimane sola dopo lui serpente grande è mangiata io lei, lei principessa è stata scappata perché lei ha visto sangue, ha visto tutto corpo e che schifo, vuol dire parola un po' brutta. E adesso non so cosa fare, adesso faccio tagine ehm, con, con vitello, con carne e l'altro che è verdure, carote, cipolle, no carote non faccio le carote, faccio cipolle. Prima olio, dopo faccio cipolle. Faccio, faccio mm, eh, curcuma, io c'è tutto, tutto, sale, tutto che voglio. Tanto tutto c'è. Ok? Ciao ciao.